менің подружкам тігеле жарым жылға москваға кетип жатады анан проблемалар чечилгиче биякта жашап тұрғыла деді менде азыр аз эле акча бар құданың карызынан қантип құтылап жусупов абай мираны өмірлік жар қылып алуға мақұлсыз бо мен барын көріп өтімбү мээрим сен аны тұра эмес үшін алдың мектепке тоқтысаң оқысаң құран үшін қал жіберме аға әйел көңілді көргенім ше соттан ұтылады ұқшайсың ә кездерде үй бүлөнү баркын біле баштайт экенсиң жаман сағынып мен дагы сагындым сары кызымды сагындым кара кызымды сағындым эми жақында сотту буюрса үй үйленген жоқ ол ал соттуды алып жата емеспіз сарсаң болып отырмын что хей сен жомансың любой жерден тешік тағып кетесің ғой а сен мира мен өлі? бөле менен қақы алдық урматтуу абай сіз мираны өмір бою жубай кылып алууга макулсузбу мақұл емеспін ә, кешіресіз сіз тура емес алдыңыз ұқшайды қасымова мираны жұбайлыққа алғанға мақұлсыз ба жоқ мақұл емеспін е батракова деп қойшы сілер мені тамашалашқанға уақытым жоқ жоқ той болбайды мен чарчадым мындан ары ойын ойнай алмаймын не абай Айтам мен бар шындықты ешкелі ушинтип алдап жүрө беребизби манап байке кайреже Бұл тойдың бары жөн эле болчу мира боюнда болуп калган учурда жигити жоопкерчиликтен качып качып кеткен мира жалгыз калган силерден коркуп силерден уят болом деп менден жардам сұрады бирок мира өз сүйүүсүнүн құрмандығы болуп қалғанына ал күн эмес мираны ал үшін силер азырақ жақсы көріп калбайсыңар мираны мен оғы өтер сыйлап қалдым. мен деле аяғына чейин алдап кетсе болот эле да сенин балаң деп бирок мира анткен жоқ барын чындыкты айтты мираны мен мұрдағыдан да көбүрөөк сыйлап қалдым анткени ичиндеги қайды, сақтап қалды. шеф мен жашуды сіздей кешінің қол алдында иштегениме абдан сыймыктанып келем жана келечекте сізде шеф повар болгум келеді. бирок сізде ата болгум келбейді соның қызыңыз бар ошо қызыңызға жардам беріңіз жана кам көріңіз а мен үй бүлөмө барайын кечирип коюңуз базар жоқ ей мындай екеніңді білмеп тұрмын е мен де өзім жақсы жұмыс емес екенмін я ананың апасы қандай қабыл алды оны мам болды ғой айтшы өте жақсы ле жақсы қабыл алды ғой ең негізгісі олар мені тура түшүнүштү да вот сен менен кошуна болуп калганыма өлө мындай сүйүнөм да кубанычтамын да ооба эгерде сен болбосоң азыр үйүмдө өзүмдүн үйүмдө жыргап жатмакмын чоң рахмат сага жома эй көрөсүң эй мен сотту утуп чыгам көрөсүң Вот бүйтіп барып көрсетіп ошоны бүйтіп барына аябай бұйырса не башында уверенно баштап туруп аягында өзүңө ишенбей кеттим ғой кой жата алайын қарап сен жамандапа сөздерін жүрекке сен жақын алпа қандай болып осынау сағаттарың бай жашап ергеледі құшынаны таңдапай Oh, oh, oh. біріншіден ынтымағың болсын ошондо сен бақытты болсын жақсы күндер алдыда ай, ай, ай. кеше күн қандай өтті не дейсің кеше күн қандай өтті жақсы эле болады варенье менен чай ичпейсизби жок мындай андан көрө өзің жумуштарың қандай? доктурга бардың мека қандай болып калыптыр жакшы эле тықылдатпа чай не қылып отырсыз құдағи ой қамыр жүріп тіге жіт шығарып қояйын деп атам микаға түле қылбайлыбы құлшыналарды шақырып тура жардам керек пе от жағып берейін ба ой жоқ сен шайыңды ішіп ал тиги тамактарды даярдап қойдым меккаға барып келе қал мага тиги володя эле жардам берет <laughs> аныңыз от жагам деп анан сиздин жүрөгүңүздү өрттөп ийип жүрбөсүн <laughs> жөн туруңузчу ай чын эле мал эми москвадан келген эме оттун жарганын билбейт болуш керек ал андан көрө камыр ташсын мен от жагайын жок володя баарын билет ал эмне камыр ташыгандай кичинекей бала беле жөн туруңузчукуда тигил володяга балта каякта жатат ошону көрсөтүп коесузбу э Әй, мақыл одағы ясыр. Қырғызда сөз бар емес Орыс менен дос болсаң, айбал таңдала жүр дейді. Точно ошол момент үшін тасыр. Володя! ой билбейм чечилет деп атат анан ишениш кыйын сарсанаа болуп атам эми оңолду болуш керек жок мен эмес в смысле жоопкерчиликтүү болуп калды болуш керек билбейм тиги абай менен эмне болдуң билбейм кээде чабат мен такыр албайм тиги катыны менен жатат болуш керек Жома. Даже сам жақтасың көшеде оқисың. билайндын викторинасына катышып 10 күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорду ұтып ал байланыш же кызмат үчүн мой билайн тиркемесин колдон викторинанын суроолоруна жооп берип упай топтоону улантып жапжаңы toyota camry 75 ке ээ бол жылдызча 23-23 торчон терип утушка ээ бол жақсы кеше келбей қойдыңыз ғой көше жұмыстарым көп болып бара алмай қалдым алло әділет съемочный группа уже даяр сен келсең эле биз баштайбыз аха все күтүп атабыз Слушайте, дети такие опытные. Бегать туда-сюда, туда. Я прям за ним не успеваю, а? <laughs> Это у нас у киргизов крови есть. Туда-сюда бегают. Телефон чықпылағанға шашып атышады. Ошан айтып отпаймын ба? Жұмыстыған шалық ерте бітірсе, қырғыз ошан шалық ертереге салады <laughs> Опа-на, еще один. Еще один, анарочка. Соломя. Ой, ну Джиги, <laughs> да. Уже надо обязательно сфотографироваться. Давай. Что, Ремя? Ну какой фотографии? Иди бегом. Ладно, ну потом обязательно сфотографируемся. Куда Men siz meni tüyle şey А Aa, aytıverir misin vatan? Hemen men barım bilem. Bayağı da случайно akça turalı oğuk balgam. мен аны бәрібір сіз көзім айтайын деп жүргем ақшаңызды қайырып берем жо мен шаштырбаймын мен қашан шаштырып келемін роман мындай болып кетерін кім біліп тұр құдағи мен сізден ақшаны албайм керегі жоқ жоқ жоқ мен қайырып берем бәрібір жоқ мен ошондой чечтим мен албайм бәрібір когда простым и нежным анарочка Анарочка, что случилось, а? Да ничего, ты же сам хорошо видишь, что этот дым прям. Дым? Ага. Ну все. Ладно. Давай, давай все это, неси а, обратно. А, все, сейчас я быстренько. Балдар, қамырды маға володя ташпіреслер қошынаға барып бір саттан кейін бияққа келгеле деп шақырып келгеле мақұл бұл барыңыздарға салам мен Бектур усенов сіздер эмне себептен кадрда менин бутум эле көрүнүп турат деп сурасаңыздар анын себеби мындай мени сиздер дагы далай жолу көрөсүздөр а Леондың керемет бұт кейіндерін? жок анын үстүнө леондо 31 августка чейин арзандатуулар болот ал эми азыр менин мыкты актерлук ойыныман рахат алыңыздар Немесе құшыналар, бүгін біз сіздерді шақырғанымыздың себебі түлеуге шақырдық, қанткені қызым авария бұшында ошондон аман қалды ле Шо келгеніңіздерге чоң рахмат. <laughs> Көрдің мен адамдар кен түлігі тұрғай ой. Той деп білесің. Борсық жасап отса той деп а кошуналар о кошуна болгондон кийин киришип чыгышып катышып турган жакшы болот а ошон үчүн чакырдык дегендей Бұл үйде үч үй біле турабыз біз. үч үй бүлө турасыңарбы өзүбүздүн шаарда этажыбыз өрттөнүп кеткен бараарга жерибиз жок анан кудагыйдын подружкасы ушу келип жашай бергиле дегенден баарыбыз көчүп келгенбиз ушу жака биз силерди башында бандит экен деп ойлогонбуз да бандит экен деп ойлогонбуз кирип чыгып негизи бандит эле болчубуз башындачы тамаша <laughs> атыңыз кім атыңыз қыдыр кім қыдыр қыдыр қыдыр торный қосылам бар деп мақтана жүргіле тамаша а черныйлар деле нормальный адам бар да тамаққа қарағыла келгіле тамақ келіңіз келіңіз отырыңыз аха бұл сізге кеше қыдырып әкемізге берейін деп оны қалған ой рахмат ой рахмат әмі көше күні сіздің туған күніңіз екенін ұғып анан біздің үйлердің атынан гүл беріп қоялы дегенбіз ей э, құдай иә розаға гүл беріп қоялы дегенбіз деймін туған ә, күніне <laughs> рахмат жайға қараңыз мен сені материалдық жақтан мен қамсыз қылсам ұшыл жетиштүү деп ойлап тұрмын да көрсө андан дагы тұрған турган жаныңда боло тұрғай мына жаныңда кесіп менен кесип кім ким келди билбейм ачып келейинчи мейіріңлер жақсы барыңлар жақсы жақсы жақсы барыңлар мейіріңлер эме баяғы эме қосына болғаннан кейін кірісіп шығысып тұрған жақсы да туралы баяғы бір нәрсе сұраса берішіп пока бізде нәрсе жоқ эме қосыналар сіздер постоянно ушундай кийинип жүрөсүңөрбү же биз қошыналардың үй тойлорун өзүбүз эле алып барып коебуз иә ырды айт мен алып бара коем мындай меме бүгін той экен деп да той дегеннен шанан өзі түле тұрбайбы ендіде той болғанын айтып коюңуз өзүбүз эле жақсы барыңыздар эме ставкаңар қанша тасбек келгенде сөйлесеміз мейлі анда ақша бермегенде немдер ұзақ атасың ай соның гүлі екен рахмат туған күнің міне рахмат кешеуім неге келбей қойдыңыз неме мешайт етпейін дедим де елдерге балдарым кечеуім мага сюрприз кылып эле айтпай келип алышыптыр атасын да чогала келишиптир анан бир саат отуруп эле кетишти бат эле кішінекей қыздай ақтанасың ғой үнемі кішінекей бала ойлаймын қызғанғыдай бірақ сыртыңнан жас бала қызғанғандай эле көрүнөт экен кандайсың шулап келген ата енеңіз ошондуктан биз сенин алдыңда жоопкерчилигибиз бар да бирок мен ушул нерселерди аябай кеч түшүнгөнүмө аябай өкүнөм мен экинчи ушундай каталарды кайталабаганга аракет кылам кызым менин да бир жакшы жаңылыгым бар мен бул жакта калайын деп чечтим буйрулса небере төрөлсө багышканга жардам берем бирге чоңойтобуз посовета жакшы эле болом анан э сен ушул убакта пересвет болды эле экен адик ау сен менен сүйлөшөйүн дегем баягы жөнүндө а мен де ошол жөнүндө сүйлөшөйүн дегем сени менен чын эле вот такая одежда пойдет для следующей сцены так футболка есть нет только рубашки Пусть он тогда в своей футболке остается. Хорошо. На площадку отправьте его. Я шел гунду, тең эле унутуп койгуйлу э мен чын а аябай мас болуп калып турмун жок ажып жүр тарталы так актеры готовы камера есть мотор сцена один кадр три дубль четыре И начали! мне мучал? не мұншалық бақытылысыз <laughs> джил жылмаясыз сыско. такой счастливый құлағай <laughs> мен де өзімнің володямды таптым ұқсайды қандайша разы жена айтады болсын болсын жоқ <laughs> барын жинап өз өзі нормально чай ішейік иә э? э, жай отырып чай ішпей қалдық қой эмнеге дагы бирөөлөр келеби кошуналар келет кайрабы ооба тада жакшысыңбы силерге так мен да сени сагындым балам бұларды дағы шақырып салдыңар шақырып қоямын да қанша да қошыналарым да оны тура анан жә ішіп кетшісің анда эмесе биз улантабыз бүгін бизде уюлдук оператор қатылған Бұл ойылдық оператордан сіз 10 күн сайын телефондорду белеке утуп мүмкін. Сіздердің сиздердин жоопторуңуздарды күтөбүз сиздерге жардам иретинде маалымат бере кетейин жеңишке жетүү оп оңой эле болгону мой билайн тиркемесин колдонуу керек байланыш үшін адаттағыдай төлемдерді аткаруу керек жана викторинаның суроолоруна жооп берүү керек Мейлі, сиздерге дагы бир жардам болсын стимул болсын. сиз Жапчаңы Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоуна утуп алышыңыз мүмкін. Автоунадан 3ө, 3өнүн бирөө сиздики. Урматтуу туугандар, убакыттын тардыгына біз интриганы соз байлы коелу. Билайн викторинасынан сіз телефондары жана Toyota Camry 75 автоунаның автоунаның үсін утуп алшыңыз мүмкін, Жылдызша 23 23 торшон теріңіздағы дагы үші аталыңыз. Біз түзі эфирдебиз, биз улардабыз эми буларды мен чакырбай койсом болмок эмес да булар да биздин кошуналар келип бир чындан чай ичип кетишсин дедим рахмат рахмат чай эмес можно и покрепче что-нибудь э, куда туралы? Ой, абсолютно согласен, мой дорогой, куда? молодец, Володя! Эми құдағи түлөөнү өткөрүп алдык. Эми кудам экөөбүз кичине 50 граммдан винодан. Дианага ичкенге болбойт да? Э? еме эме қой кое тургула бір чындан чай куйсаң и балдар мен тааныштырып кетейін менің досым владимир кош келдиң <laughs> анар эжеңердин досу менин кудам <laughs> а бул сиздин досуңуз беле ооба жомон атасы эмне келип алган деп он думает что ты его отец <laughs> волосы светлые у обоих сенікі деле кемде эле ушундай международный куда бар экен э келиңиз куда ушундай иностранецтер келип кыргыздын кыздарын илип кетип атат го ошол бияктагы кошуналар тостук аябай жакшы кошуналар бар экен түлөбүз өттү окшойт э куда мен келдим ооба кандай жакшы кандай адик мындай жырғып жатасың ана о күн сайын шар барып келіп жырып жатамын шығарға деші шыдап қойшы кішкене шыдап қойшы эми күн сайын шаардан шаарга барасың неге дегенде мен депутат болсом могу айылыңарды шаар кылып ғой го <laughs> жана баягыда сени интернеттен көргөм сен эмне чын эле депутат болайын деп атасыңбы ооба құдай буюрса ошол күнү түнү талыппай иштеп атабыз колубузда э, құдай буюрса эй сен анан депутат болгондо бизди унутпа ничего подобного мен деген ушундай алтындай кошуналарымды кантип унутпак элем эй анан жанагы соттуңду утуп алсаң анан страховая компания менен биз жанагы квартираларыбызды ремонттоп алсак э ә? ооба ушунун үстүнөн дагы иштеп атабыз кудай буюрса жакын арада мунун баарын чечебиз <laughs> бул депутат боло элек жатып эле депутаттар да сүйлөп калам го <laughs> ой кыдырбай байке вот мага ишенсеңиз мен сөзүмө турам просто азыр толук кандуу ишке кирише элекмин <laughs> депутат баары эле келатканда ушинтип келе жатты башындачы шеф балким дагы ойлонуп көрөсүңөр эмнени Просто бул жомога слишком эле көп ставка коюп атасыңарго эмне деген турасың менин оюмча бул биздин ишеничти актабайт анын үстүнө если соттон утулуп калса же болбосо башка проблемалар чыгып калса бизге эле жаман болуп атпайбы ша бар иштечи алло привет анарочка қандайсың а қандай алтынай жақшы? Жақшы? сілер надеюсь дагы деле бе ооба нәңгай кармак элек а анда еш жака кетпей тургула мен бір жумадан кейін келем буюрса ай бары жакшы ле ана ооба жакшы эле Біраз документтерді документтерди бүтүрө калсам эле учам билет алып койдум тигили зарядкасы өчүп э, Мика, мен ай мен когда понял диана түгел түгел бөлмеден барып мені зарядкам алып келші соткам отырып қалды хорошо хозяйка приезжает через неделю хозяйка ғой анарөже бияқта жоқ қой чүнтіктеріне қарап көрші осы жерде болуш керек еле жақсы ойлаймын нарча